За сайн байцгаана уу Big Big Family эхэлж байна. За Big Big Family одоо яг ийм сайхан зуны налгар өдрүүдэд туул гардныхаа яг туул голын ирэг дээрээс та бүхэнд хүрж байна. За тэгээ энэ удаа бид нэр маш сонирхолтой бөгөөд танд болон таны үр хөвгөтд маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг бид өгөхөөр бэлдээл байна. Тэгээд яг энэ тал руу бас бид зочноо бүр судалж агаад урьж оролцуулсан байдаг юм аа. өнөөдрийн зочин энд офсдаг байгаа. За тэгээ яваад байна. Сайн байна уу? Сайн. Бидээ. Энийг авах гал ирлээ шүү дээ. Кофе зам. Зам кофе чидөх манай хугацааны танилцуулгатай танилцаарай. Аа зөв. Сошиал дээр ер нь яваад байгаа. Аа. Энэ үүдний нэг дэлгэцэн дээр хүртэл гараад ирлээ шүү дээ. Тэрийг сайн харсан. За тэгээ зочин маань одоо өөрийнхөө нэг сайхан дэлгэрэнгөө танилцуулахгүй юу? За намайг Мантха гэдэг сүүл цаад компани гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Одоо ажиллаад 2 жил орчим болох гэж байна. Тийм 2018 оны 10 сард одоо яг үсгэсгэлээ албан тушаалыг аваад ажиллаж байгаа. За дээрэс нь бас 3 хүүхдийн ээж байгаа тий. 3 хүүхдийн ээж. Ерөнхийдөө яг уу нөгөө 30 нас хүртлээр бол э, их э, одоо өөртөө их чөлөөтэй э, байсан. Ер нь тэгээд гадаад сургууль соёл төгсөж байгаад ирээд ерөнхийдөө нэг ажлынхаа байр суурийг олно. Ер нь гэр бүлийн одоо амьдралыг нэг яраагүй. Тэгээд 30 нас хүрсийнхаа дараа ер нь амьдралаа эхлүүлсэн болохоор бас их жоох хүүхдүүдтэй одоо манай баг 2 настай. Оо за. Том нь 8 настай. Оо за. Тэгэхээр ер нь хожим ихэлсэн. Аха. Гонтон хэд настай? 5 настай. Оо за. 3 3 жилийн зайтай ер нь бол хүүхдүүдээ гаргасан. Тэгэхээр бас ажил хүүхдүүд гэж олон асуудлыг одоо их л завгүй. Ер нь бол миний амьдрал бол их завгүй байгаа. Гор горон жилийн засартай гаргана гэдэг чимээр судалгаагаар гарсан байдаг шүү. Та судалсан тэгэж үгүй юу? <laughs> Яг 3 3 жилийн засартаар хөөх төрүүлэх нь хамгийн одоо бест тайлбар байдаг гэдэг тийм билээ. Наа тэгж юм. Тийм хүүхдэнч бие даачдаг ээж аав нь ингээ бүх юмдаа ингээ бэлэн болчдаг гэсэн дараагийн хүүхдэд. Ер нь бол нөгөө 3-аас доошоогоо ороод ирэхээр нөгөө хүүхдийн сэтгэл зүйд аюу их нөлөөч тийм лээ нөгөө дүүгээ үзэн ядах ч юм уу миний одоо тий одоо хайрлж ээж аав хайрлж байгаа тэр имийг энэ надаас булаагаад авсан гэдэг тийм сэтгэл зүй суучдаг гэж судлаачид үзсэн юм лээ. Яг ер нь тийм стресстэх маягтай байгаад идэг шүү дээ хүүхдүүд. Тий яг манай охин бол аа охин дүүтэй болохыг бол хүсэж исэн маа. Том нь, том нь охин. Аа тэгээд дундх нь хүү. Тэгээ охин дүүтэй болохыг хүсэж байгаа. Тэгээд сүүлд нь охин дүү гарсан. Тэгээд их баяртай. Баярлалаа. Айгу сайн баланс олж өгсөн. Тий. За ерөнхийдөө big big family болохоор хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр бид нар бүтгүү суурилж ярьж байгаа. Аа тэгээд энэ 21-р зуунд одоо энэ техник технологийн зуунд бид нар яг бидний үеийнхээ ер нь хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлэх ёстой энэ техник технологи энэ хурцтай энэ их мэдээлэл энэ зах зээл энэ бүх юм бид нар ер нь хүүхдүүдэд хэрхэн яаж ойлгуулах ёстой юм аав ээжнэр маань биднэрт бол 20 дугаар зуунд бол нэг бас нэг хүмүүжлийн аргаар энэ бүгдийг ойлгуулсан байгаад байдаг. Гэтэл одоо одоо ингээд энэ бүгдийг яг аав ээжээсээ сурж авсан тэр зүйлээр ойлгуулъя гэхээр бас нэг авцалдаж өгөхгүй байгаад байдаг те. Нэг жоохон нэг ялгаа гарч ирэх гээд байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо яг таны гурван хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа одоо хүмүүжлийн хамгийн яг чухалчд барьж байгаа хүмүүжлийн арга яг юу вэ? Тэрнээс эхлэе гэж бодож байна. За миний хувьд болохоор зүгээр л амьдрал практик дээр л хүүхдүүдтэй санхүүгийн ерөнхийдөө боловсрал мөнгөний үн цэнийг ойлгуулах гэж хичээдэг. Гэтэ нэг тийм одоо одоо тэрх ёстой гэдэг ийм айхтар зарчимч бол биш. Энэ бол айгүй энгийн жишээлбэл одоо одоо манай нөхөр бит хоёр бол дэлгүүр орохдоо тодорхой төсөвтэй ордог. Тэгээд ер нь бол тодорхой төсвийг бас хүүхдүүдэд ойлгуулдаг. Мөнгө бол одоо ингээд яг хязгаарлагдмал. Тэгээд энэ мөнгөндөө л бид нэр одоо юм аав хамгийн түрүүнд хамгийн чухал одоо гэр бүлийнхаа хүнстэй а одоо амин чухал зүйлүүдээ бид нар аваад үлдчихэж байгаа хувьд нь хүүхдүүдтэй а одоо мэдээж хүүхдүүдэд бол олон юмыг зэрэг хараад одоо жишээл тоглоомч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг хүнсний одоо эд жуухан дээр бүгдийн дамаар санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр аль болох тэгж бүгдийн одоо юу энийг авъя тэрийг авъя гэхэд нь өгөхгүйгээр сонголт өгдөг. Тий. За хоёр юм авахаар амаар байвал аль нэгийг л ав. Чи өөрөө сонгох те алийг амаар байна гэдэг ийм сонголтууд өгдөг учраас за ерөнхийдөө мөнгө бол а тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмал юм байна. А тэгээд сонголттой байх хэвээр бүгдийг бол авах боломжгүй юм байна а гэдэг ойлголтыг өгдөг. За тэгээд бас нэг манай гэр бүлийн яг уу ер нь өөрсдийнхөө төвшөндөө л одоо бас зүг буруугийн сайлж мэдгүй. Тэгтээ бас нэг өгдөг зүйл болохоор одоо жишээлбэл хүүхд би ингээд ийм тоглоом авъя, тоглоом нь 50 сая төгрөгийн үнэтэй ч гэдэг юм уу те. Аа Тэгээ нэг хэсэг сая манад нөгөө хөдөөний нэг дүү ирж бас хамт байсан. Тэгээ яг уу би болохоор бас нэг мэдээж манай гэр оронд ингээл туслаад одоо юу гэх юм гэр орны ажилд туслаад өгдөг болохоор би нэг 7 хоногт нэг 30 30 мянган төгрөг энэ төр бас нэг өөрөө нэг бас хүнс ногоо авчиж юм уу дуртай юм хэрэглэл өгдөг байсан. Тэгсэн чинь манай охин аа нэг 50 э, 60 мянган төгрөгийн нэг кук лавна гэд. Тэгэхгүй юу? Би энийг авмаар байна. Би өстой энийг аль дээрээс хойш авъя гэд хүсэж исэн ингээл тэгэхээр би тэр хэлсэн байхгүй. Чи ингээд 50 мянган төгрөгөөр энэ куклыг авч ийн гэтэл танаа одоо эгч чинь те бүтэн 7 хоног одоо ингээд та нарыг хараа дээрээс нь гэрээ орны ажил хийгээд хоол унд хийгээд ингээд ажлынхаа хүчинд 30 мянган төгрөгийн цалин авч ийн. Тэгэхээр чи ингээд зүгээр энийг ийм амархан аваад Тэгэд хүн хөдөлмөрлөж одоо энийг энэ мөнгийг олдсон байх шүү гэдэг ойлголтыг те. Тэр энгийн байдлаар нэг өдөр тутмынхаа амьдралдаа ингээд ч нэг уйлдуулаад ойлгуулах гэж юу н хичээдэг. Тий. Тэгсэн чи яасан авсан уу үгүй юу? Үгүй тэгэнгүүт бас яг хүүхд боддгийм байлаа. Ер нь бол а нэрээ би бас ингэж бас дураараа хилээд авчиж бас болдоггүй юм байна. Нэрээ бас тэгэд тэрнээс хойш юу н яг манай хүүхдүүдийн зан нь болохоор А би өнөөдөр аягшаа зуугаач. Манай том охин бол ялангуяа гэдэг. Би өнөөдөр цалинтай ажиллая. Би аягшаа зуугаа бол та надад эдэн төгрөг өгөх юм гэдэг. Тэглэг болсон. Тэгээд яг өөрөө бас тийм санаачлагтай байгаа болохоор за тоос арчих юм бол чамд тий. За нэг 100 төгрөг 200 төгрөг ч гэдэг юм ингээд бас нэг тодорхой хэмжээний ажлыг нь бас ингээд үнэлээд өгдөг. Тэгээд би нэг аа нэг нэг Америкийн нэг хүүхдийн боловсролын нэг юм зүгээр нэг юм видео гарч ирсэн юм а YouTube дээр. Тэгээ үзчихсэн чинь ер нь хүүхдийг багаас нь одоо яг 3 за нэг 3-аас дээш нэг за 5 нас 4 5 наснаас нь эхлээд одоо нөө өдөр тутмын chores гэдэг яг өдөр тутмын одоо ажлуудыг гэрийн ажлыг хийх ёстой гинэ. Тэгэхээр ингээд тоос арчих. Ерөөсөө хоолоо идчихэд өөрийнхөө тавгийг хураагаад одоо тий угаалт турлуур хийх ч гэдэг юм уу. Аа эсвэл одоо өөрийнхөө хувцсыг эвхээд одоо шкафанда хийх А тоглоомоо тоглолцоод буцаагаа бүгдийг нь одоо хурааж сурах гэдэг юм. Ингээд ингэж хийсэн нь өөрөө эргээд амьдрал дээр нөгөө ажилд гарах юм бол маш амжилттай ажилдаг гинэ. Ерөөсөө ажлыг голдгүй, ажилд одоо ингээд нөгөө төсвөр төвчээртэй байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө бас айгүй чухал юм билэ. Тэгэхээр бас нөгөө нэг хүм болгоны мэддэг нэг маршмаллоу юу гэдэг штэ нөгөө маршмаллоу эффект гэдэг нэг хүүхдүүдийг нэг урдан чихэр тавиад тэгээд нөгөө за чи одоо шууд идэж болно эсвэл намайг буцаад ороод ирэхэд би чамд хоёр болгоод нэмээд өгье гэж тэгээд тэр бол их алдартай ер нь бол сэтгэл зүйн бас арга аргачлал юм байлээ тэгээд тэр өөрөө ингээд төвччихсэн төвцсэн хүүхдүүд ер нь бол дараа нөгөө бүр том болоод ажил амьдрал дээр гарахаар нэгдүгээрт одоо юм төвчээр суухаас гадна а нөгөө ажил амьдрал дээр IQ-гийн хувьд бас айгүй өндөр байдаг гэдэг бүр судалгаагаар гарцсан байдаг юм байлаа. Тийм. Тэгэхээр бас тэр хүүхдийг бас нөгөө эсвэл одоо нөгөө хүүхдэд ингээд жишээл дэлгүүрд ороод эцэгчүүд нь за энийг авангууд нь зааваад өгч, тэрийг авъя гэдэг нь аваад өгчдөг нөгөө. Ер нь хүүхдэд нэг дугаа байлгах байлгачлал ашиг ашиг гэж аваад өгдөг швэ. Тэр өөрөө бас их буруу юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө хүүхд нөгөө тархлаагүй болчтой. Ер нь юмд ингээд төвчээртэй амьдрал дээр өөрөө том болоод ирэхээр олон одоо мэдээж усл асуудлууд ажил дээр ч гэсэн олон асуудлууд олон хүмүүстэй харьцаж байгаа аа тэгээд бас мөнгөтэй байж болно мөнгөгүй байж болно тий олон ингээд өөрийнхөө одоо амьдралаараа ингээд явах тусам их тийм дархлаагүй төвчээр одоо аа одоо буур байхгүй шиг юм уу юм эрсдүүд бас байдаг юм байна л да сэтгэл зүйн тэгээд тэр тэр бас их чухал юм байна гэдэг үднээс ер нь бас хүүхдүүдээ хязгаартай бай, сонголттой байлгай. Тэгээд хуваах хэрэгтэй те ялуулах нөгөө шеэр хийж сурах гэх юм уу. Иймэрхүү зарчмын юмн дээр бол яг хуу ер нь бол ойлголттой. Тэгээд өдөр тутмынхаа нь одоо өөрсдийнх нь одоо төвшөнд тэр хэлээр нь ярихын тулд одоо энгийн юмтай харьцуулаад те ойлголтыг өгөх ер нь зөв юм болов уу гэж боддог. Тэгээд яг хуу би одоо нөхөртөөгөө болоод хүүхдүүдтэй тийм байдлаар л санхүүгийн боловсрыг нэвтрүүлдэг шүү дээ. <laughs> Надад яг энэ зарчим нь илүү зөв юм шиг санагдаад байгаа хөөхтэй хүүхдүүдтэй мөнгөний үнд сэнийг яг юм хөдөлмөрийн үр шимээр ойлгуулах тий чи хөдөлмөрлж ээж мөнгө гэдэг юм орж ирдгээ. Тэрнээс мөнгө гэдэг бол зүгээр маа маа маа ивент тэтгчээр орж ирдэг юм биш гэдэг юм ойлгуулах нь энэ 21-р зуунд хамгийн зөв сонголт юм болов эцэг эхчүүд бидний гэж байна. Тэгээ таач энэ дээр одоо яг санал нийлээл хэлээд байгаа шиг тий. Үнэн яг зүгээр би өөрөө ч гэсэн одоо тоор хоёлаас гадаадад амьдарч исэн Тэгэхээр яг бид нар ч гэсэн одоо би бол 21-нд явсан одоо яг манай эцэг өх бол намайг сургуулийн төлбөр өгөөд ч гэдэм үү санхүүгийн хувьд бол дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй байсан. Тэгээд өөрөө яг англид очоод а одоо яг үнэхээр бол өдөр шөнөгүй 2 3 ажил зэрэг хийж агаад сургуулийнхаа төлбөрийг олоод яг өөрөө бол яг хөдөлмөрлж ийж өөрийнхөө тэр мөнгөөрөө хуримтлаараа би сургуулаад төлбөрөө төлөөд сураад дууссан. Яг энэ одоо нөгөө маш хатуу жил төвчээртэй тэр бас амаргүй цаг үеийг туулсан. Тэгжиж одоо хоёр сургуулиас дүүргсэн байдаг учраас нөгөө амар ерөөсөө мөнгө олох э, гэдэг нөгөө нэг суур одоо өөрийн гэсэн тийм бас хүмүүжил байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдээ ч гэсэн ер нь хөдөлмөрлөх ёстой мөнгө бол амаргүй олддог гэдгийг бол ойлгох нь зөв би өөрөө төвтэй бол боддог. За тийм бай. Та англид хоёр сургууль төгссөн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэнд бас ингээд Юуны англ улсууд англич одоо өөрсдийгөө бол бүр язгууртай ингээд бүр зүгээр ингээ ард түмэн хүртэл тийм ойлголттой явд юм билээ шүү дээ. Тэр тэр одоо язгууртан гаралтай нөхдөө жин хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлээд байна те. Манай Монголд манай Монголын хөрсөн дээр Монгол хүүхдүүдэд тэрний яг аль нь яг болохоор юм шиг байна. Танд бас нэг ажиглж харсан юм байгаа үлгэж те. Яг уу яг одоо миний одоо туршлага ч гэдэм үү надтай харьцчихсан англичуудын төвшөнд харахаар Би өөрөө нөгөө аа одоо шотландуудын баячуудын одоо юу гэдгийг Caledonian Club гэдэг одоо нэг membership club ажилладаг байсан байхгүй юу? юунд нь одоо бармен гэдэг чтэй бармен хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээд тэгэхэд чинь тэнд нөгөө нэг угаасаа бүр яг аристократ тэгээд яг баян шотландууд одоо англичууд яг ирж үйлчлүүлдэг тэнд нь гişүүн байсан. Тэгээд харахад бол надад бол яг э, э, ер нь бол янз янз. Ер нь бол тэгэл одоо хувь хүний өөрийнх нь одоо өссөн хүмүүжилч гэдэг юм уу аа одоо тэр э, хөрөнгө үгийг одоо яаж өөрөө бий болгосон аа яг нөхцлөөсөө шалтгаад а зүгээр англичуудын одоо одоо британчуудын ч гэдэг юм уу нэг гол одоо нэг мундаг зарчим нь юу гэхээр маш тооцоотой төлөвлөгөөтэй байдаг. Тэр бол ер нь европчуудын баг нэг тийм бах тийм зам бах гэж би боддгийн. Бүгд ингээд нөгөө маш төлөвлөдөг. Жишээлбэл зүгээр гэр бүлээрээ аялалд явахын тулд би бид нар ирэх жилийн одоо юу гэдгийг 100 одоо яг энэ сард бид нар аялна. А тэгээ энэ аялах тоолондоо би өнөөдрийнхөө олж байгаа орлогыгоо би тэдэнд хувийг нь тэдэнд үргийг цаашаа сэвэн хийнэ гэж боддог. Тэгээд бүх тооцоогоо гаргачихдаг. Онгоцныхаа билетийг урдчлаад харж агаад захиалч нь тэгээд нийт хотелд одоо байх зардал өдөр тутам одоо идэх хоол унд тэг бүх тэр зарлахаа төлбөрийг маш сайн төлөвлөж байгаад тэдний орчим төрний төсөв барах юм байна. Тэрэндээ би өнөөдөр хүртэл сейвинг хийгээд яг тэр үед аялна гэдэг. Энэ бол одоо бас их мундаг зарчим гэж маш том хүмүүжил яваад байгаа. Маш том хүмүүжил яваад байна. Тэгээ манай ялангуяа монголчуудад манайч дандаа цагийн тулгаад байдаг шүү дээ. Тэгээ гинти гинти юмнууд гарч ирээд тэгээ тэрэндээ өөрсдөө стресстэй байдаг. Тэгээ бүгд төвчлөлдөөл бүгд ингэ. Тэгээ тэгэхээр энийг бас айгүй сайн суралцаж аав ээж нь хүүхдүүдийнхээ нүдэн дээр тэр бүгдийг төлөвлөө тэгээ хүүхдүүдтэй оролцоотой байдаг те. За тэгээ чамд ийм төсөв байгаа юм байна. Чи энийгээ яа гэж бодож ийн гээ хоорондоо ярилцдаг те. Энэ бүгд л айгүй Зүгээр энгийн ингээ харахад энгийн юм шиг мөртлөө маш том хүмүүжлийн тэр арга яваад байгаа юм шиг надад харагддаг. Харин тийм. Ер нь гэхдээ энэ баг Европын өөрийнх нь тэрнийг бас нэг суур хүмүүжил байна. Суур хүмүүжил байх шиг байгаа. Тэгээд манай монголчууд бас одоо ер нь бол цаг үе бол их нээлттэй болсон гадаад дотоод их явдаг болж аа тэгэхээр тэр бас соёлыг бас мундаг бас соёлыг өөртөө ч гэсэн эзэмшээд одоо манай гадаадд амьдардаг найзууд бол яг л тийм Монгол би ирэхин тулд 2 жилийн дараа очино. Гэвч бүр айгүй мундаг. Тэрэндээ зориулаад 2 жилийн дараа би яг энэ үед очино. Тэгээд та нар бүгд өөрсдөө тэр үеийнхээ ажил, цаг зав, амралтыг зохицуулаарай. Тэгээд тэгээд тэнгуүтэй нөгөө яг ажиллаа хийгээ, сэвэн хийдэг тийм бас их мундаг. Гэтэ нөгөө талаараа бас их чөлөөт биш юм шиг те. <laughs> Айгүй ингэж шахуу програмаар ингээд цагт баригдаж бас ажиллаж байгаа. Гэтэ одоос тэгэл тэгжил мундаг хөгжиж штэ те. Ус оронж гисэн. Яг тэгж яах те. За тэгээ өнөөдөр ийм мундаг одоо тэр тусмаа Монголын маань бас үндэсний үйлдвэрлэгч компаниг бас удирдах яваа тий ийм хүнтэй уулзж байгаа. Би төлхөө нөгөө гэр бүлийн хүмүүслэгийн нэг санхүүгийн байдлыг ойлгуулах хүүхдүүдэд бид хэрхэн яаж ойлгуулах хэвтэй гэдэг талаас нь нэлээх асуултуудаа бэлдэж одоо оруулсан байгаа. Тэгээд одоо энэ тал руугаас асуултуудаа нэлээд чиглүүлэх гэж байна тий. Надад нэг асуулт байна. За. Одоо нөгөө бид нарыг баг байхад бид нарыг заа мэдгүй надад миний л хувьд заа намайг багхад жишээлбэл манай аав ээж надад яг мөнгөтэй харьцах тэр боломжийг ерөөсөө олгож байгаагүй. Одоо чи энэ мөнгийг хариуцаад ингэж хэлчих гэж ерөөсөө боломж олгоогүй. А төвшөөдөр болохоор тэр боломжийг ээж нь олгодог байсан. За гэрийнхаа үнсийг цэглүүлээрэ байрныхаа мөнгөийг төлөөрөө гэдэг нөгөө саралгаа нөгөө төсөв өгчдөг. Багтаа гэдэг л юм. Тэгээ багаасаа нэг ингээ мөнгөтэй харьцаад өөрөө ингээ зохицуулаад сурцсан битэрийн хооронд амар их ялгаа зөрүү гардаг байхгүй. Тэгээ энэ тал дээр бас юу гэж боддөг вэ? жишээлбэл би одоо бүр багасаа яг ээж маань тгээгүй аав маань тгээгүй аямаар буруутгаж байна. <laughs> Гэтэ ямар ч юм тийм болохоор нэг хэсэг яг мөнгийг яаж зохицуулахаа мэдгүй нэг юмда хитрхийг зарцуулсан дараа нь өөрөө мөнгөгүй болоод яана гэл ингэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлууд надад аюу их залуу одоо нөө 10-д байхад төсвөр нас насанд аюу их тохиолддог байсан. 20-р байхдаач мөнгөө зохицуулж чаддаг байсан. Тэг яг шивэд явж иж тэнцээ очиж яг тэнтэх хүмүүсийн амьдрал ингээд төлөвлөх ёстой гэдгийг ойлгоод тэнд очиж би санхүүгийн боловсруулалтыг аюу хожуу ингэж ойлгож эхэлж хөвшүүлж эхэлсэн байхгүй юу. Аюу харамсалтай тий. Тий тий. Ер нь би бас яг адилхан. Аа. Тэг ер нь одоо би ээжтэйгээ хоёулаа өссөн. Тэгээд манай ээж аа бас л ингээд нөгөө одоо яг ганц би ажил хийж байгаа тий аа их хүн байсан. Тэгээд би бол яг гэр бүл гэрийн ажиллаа бол аягүй сайн юм. Юу миний үндсэн үүрэг бол тэгээд ирүүлээ цэвэрхэн байлгах, <laughs> орой их тоол байх хэвээр тий. Тэгээ хичээлдээ явна даалгавраа хийн ч гэдэг юм уу. Яг энэ нөгөө багасаа гэнэ би дагаад өссөн би. Аа тэгээд яг санхүүгийн тал дээр бас яг ингээд надад төсөв өгөөд ч гэдэг юм уу. Яг би бол одоо оюутан болсны дараа а одоо юу гэдгийг автобус сунааны өдрийнх нь хоолны мөнгийг л яг өгч чинь. Тэгэл тэр мөнгө төсөвтөд харуулаад одоо өөрийгөө зохицуулаад тэр өдрөө өнгөрөөдөг ч юм уу те. Яг тийм байсан. Тэгээ би бас англ явж иж а яг санхүүгийн одоо ер нь боловсрал гэдэг ямиг төлөвлөлт гэдэг ямиг бол маш сайн сурсан. Тэгэхээр практик дээр. Практик дээр яг өөрөө бол <laughs> яг тулж үзсэн. Тэгээд одоо болохоор хүүхдүүдтэй хүүхдүүдтэй ч тэр ер нь ажил дээрээ ч гэсэн ер нь миний одоо энэ компанид ороод бодсон юм бол ер нь тодорхой хэмжээний ийм төсвийг тухайн одоо ажилтанд ер нь өгөх хэрэгтэй юм байна. Одоо тэгээд тэр хүн өөрөө тухайн төсвийг аваад өөрийнхөө одоо төлөвлөсөн ажлаа яг тэрэндээ нөгөө хариуцлага өрөөд ажиллах хэрэгтэй юм байна. Энэ нь ер нь өөрөө зөв юм байна гэдгийг бас одоо бас л өөрөө бас суралцаад явж байна л да. Ялангуяа ажил дээр бол хүүхдүүдтэй бол бас яг саяны түрүүний миний хэлдгээр ер нь одоо мөнгө гэдэг чинь өөрөө үн цэнтэй аа бас дээрэс нь хязгаарлагдмал байдгийн байна. Аа тэгээд дандаа нөгөө хязгаарлагдмал учраас аль нэгэнд сонголт хийх ёстой. Тэгээ өөрөө тэр сонголтоо зөв гаргах нь айгүй чухал. Аа тэгээ одоо ялангуяа бид нар одоо сүлэрэн авч гэсэн хувьцаа гэдэг энэ олон нийтэд одоо хувьцаа гаргаж байгаа мэдээж олон нийтийн зураг телевизээр мэдээллүүд гараа явцсан. Тэгээ гэртээ ингээд яг нөгөө одоо би нөхөртөөгоо ч гэдэг юм уу, ээжтэйгээ, эгчтэйгээ гэж бид нар айгүйх ин хувьцааны талаар одоо маргаан болно шүү дээ яриад байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд бас аюу сонсдог юм байна. Тэгээ би одоо нөгөө манайх бол хүүхдүүдтэй бас ингэ хувьцааг авж өгнө. Тэгэхээр бас одоо манай охин ч гэсэн асууж байгаа байхгүй яг энэ хувьцаа гэдэг нь яадгийн одоо яг ямар одоо яг ач холбогдолтой те яг энэ энэ хувьцаагаар би яадгийн яах хэвтэй ингээд асууж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн өөрсдөө хүүхдүүдтэй хувьцааны талаар ач холбогдол. За тэгээд санхүүгийн одоо эн чинь бас цааталт нөгөө боловсрал явж байгаа. Тэгэхээр яг хүүхдүүдийнхаа тэр төвшөнд бас яг ямар хэлээр зөв ойлгох хэрэгтэй гэдэг өөртөө ч гэсэн бас айгүй тийм цэгцтэй ингээд ойлголтууд өгөөд ирдэм байх. Тэгээд миний хувьд бол одоо бидний хувьд одоо жишээлбэл яг ингээд хүүхдүүдтэй өвлөөд өгөх тэр одоо өв хөрөнгөтэй одоо юу гэдгийг одоо баян шинэлэг одоо яг тийм өсөөгүй учраас эсэргээрээ одоо хүүхдүүдтэй хувьцаагаа цалингаараа одоо тий тодорхой хувьд нь хувьцааг нь авч өгөөд а эргээд энэ хувьцаа өөрөө үн цэнэ болоод урт хугацааны одоо хөрөнгө болсон оруулалт болоод хүүхд өөрөө 18 нас ч хүрээд ч гэдэм үү эсвэл одоо гадаад дотоод руу сургууль соёлд явах ч гэдэм үү энэ үед одоо тэр хөрөнгө одоо ямар ч гэсэн нэг компани хөрөнгөтөн те болно. А тэр хөрөнгөө өөрөө харин яаж цаашаагаа захиран зарцуулаад явах асуудал нь бол ямар ч гэсэн нэг компани одоо хөрөнгө оруулагч болгож өгж байгаа энэ боломж нь бас энэ хувьцаагаараа олгогдож байгаа. Энийгээрээ а одоо миний хувьд бол ямар ч гэсэн бас санхүүгийн боловсрал ойлголт одоо ял үн цэнийг л одоо ойлгох а замаар л одоо ингээл <laughs> өөр бас хичээгээл ажиллал явж байна шүү дээ. За ер нь манай монголчууд манд хувьцааны талаар айгүй сөрөг ойлголттой явдаг. Анх 92 онд айгүй хүн болгоны мэдгүй байхад навчилсан. Тэгэл тэрнийхээ бодлоо нь одоо хүртэл арилаагүй. Миний юм хаана ойлыг тань одоо хүртэл үсэв. Тэгээ байж итэл 95 72 хвцагаа бас өнгөө хэрэгцээ. Тэнгүү төрөөс хувьцаатай холбоотой юм дээр өөрөө зориод судлаад авах хэрэгтэй гэдгээс илүү дандаа нэг юм өнгөө авах хэрэгцээ. Тэгэхээр үн цэнийг мэдтгүүч юм уу тий. Тэгээд одоо бид нар чинь зах зээлийн нэг юм 30 жил болсон гэж ярьдаг боловч одоо хүртэл хувьцааны талаар мэдтгүү харамсалтай байна. Тэгээд тэгсэн юм хэрглэж байгаа юм болон ингээд тавцаан дээр сүрлсэн юм гэдэг. Facebook хавцаат компаниуд ингээд Samsung-ын, Huawei-ийн бүх хавцаат тий. Тэгээд тэгээд одоогийн тэр мундаг компаниуд чинь бүгд л өнөөгийнхөө төвшөнд хавцаа гаргах гаргаж одоо ингэж мөнгө босгож олон нийтээс мөнгө босгож ил өнөөдрийнхөө төвшөнд хүрч тэр том төслүүдээ санхүүжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр ер нь бол тийм их байсан л да. За тэгээд биднээс сорилтвол явах гэдэг нь хүмүүс маань өөрсдөө юмаа сайн ойлгохгүй болов айгүй ханхашны хүмүүст их тайлбарлах хэрэг гардаг. Гэхдээ бид нөгөө тайлбарлаад байдаг. Бид нар нөгөө нэг юу н хавцааны талаар ойлголтыг ингээ одоо бид нар бол яг тэр тал дээр огт ажилддаг учраас нөгт мэддэггүй сайн ойлголт байдгүй. Тийм болохоор нэг түгээмэл ингээ ойлголт нь юу гэж ойлгодог гэсэн тэгэхээр за за ямар ч нэг банкнд нэг сар болгоны 100 100 мянган төгрөг юм ингээл 50 мянган төгрөг хүүхдээ ханд асар хийгээл хамаал 18 нас хүрэгт нь нэг хальт тооцож үзэл за нэг тэднэр хүү нэг нэмэгдээ за нэг ойролцоо тэдний өргөл хүүхдээ үлдээх юм байна гэж боддог байсан. Одоо тэнгүүд хувьцаа гингүү дахиад ингээд арай өөр өөр дахиад юу хийдэм болоо арай шинэ байгаад байгаа байхгүй юу? арай нэг тэр талын мэдээллийг одоо шинэ юм манай Монголд эсвэл Монголд юу ч тийм дэр үеийн нөгөө цэнхэр ягаан тасалбар гэл э, тэмнээс хэлсэн шүү дээ 90 оноос шүү дээ. Хувьчлал тий одоо ингээд нэг өмч хувьчлал э, яваад ихснээс болоод одоо компаниуд чинь одоо нийслэлийн өмч, орон нутгийн өмчт болоо. Тэгээ сүүлдээ хөрөнгөний цацал дээр ингээд нээлттэй болж ирсэн. Тэгээд яг хэн ямар хувьцаа авдгаа ч гэсэн одоо мэдгүй хүмүүс бас байгаад байгаа. Тий миний самхын манай нэг ажилтан ярьжсэн би ерөөсөө хувьцаа үнцгийг бас мэддэг байсан. Сүүлдэг 1072 гэж хувьцаа 957 э, хувьцаа нөгөө тарагдсанаас хойш ер нь хувьцаа гэдэг юм бас байдаг юм байна. Юу ингэ тэгээд нөгөө дансаа нээлгээд бүгдийг нь л дансаа нээгээл те нэг урайлаг болсон. Тэгээд яг тэр үед очиход би өөрөө таван толгоон хувьцаа эзэмшдэг байсан юм байлээ штэ. Тэгээд тэгжсэн. Тэгсэн чинь өнөөдөр миний хувьд би чи бас айгүй бас мөнгөтэй болсон юм байлээ гэдэг. <laughs> Айгүй өөрхөн тэгээд яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр аа одоо бол э, бизнесүүд өөрөө нөгөө өсөж хөгжиж байна. Тэгээ хөрөнгөний зах зээл дээр бас маш олон компаниуд хавцаат болж эхэлж байна те. Аа энэ талыг бас э, мундаг одоо санхүүгийн ч юм уу, даатгалын ч гэдэг юм уу, финтек гээл те. Аа дээрэс нь одоо хүнсний салбарын бизнесүүд одоо өөрсдөө яг энэ хөрөнгөний зах зээл дээр хувьцаат компаниг яг олон улсын тэр одоо олон улсын яг жишг тийм компани болж өсөж хөгжих талаар одоо бас нэлээд идэвхтэй одоо өөрсдөө хөрөнгө оруулалт mm -hmm аа нөгөө сурталчилгаа хийгээд эхэлсэн. Аа тийм болохоор а хувьцаат компанийн хувьд бол мэдээж ерөөсөө нөгөө хоёр талын гэдэг би нөгөө ярьжсэн те win win байх хэвээр бидний хувьд бол одоо компани өсөж хөгжүүлэх тал дээр хичээж ажиллана а нөгөө тал дээрээ бид нар ерөөсөө хувьцаат компани учраас хувьцаа эзэмшчихийнхаа өгөөж энэ ашгийг нэмэгдүүлэх үндсэн ерөөсөө бас зорилго оршиж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хувьцаа авч байгаа хүнд нь ч гэсэн жил болгон одоо ашигаасаа өөрийнхөө өгөөж авч нь яг одоо банкнд ингээд хадгаламж тодорхой хугацаатай хийгээд тэгээл нөгөө э, тодорхой хувьцаанд ингээд өсчихийдэг штеп а хувьцаат компани хувьд бол урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийгээд таны нөгөө оруулсан мөнгө чинь өөрөө хит одоо болон өсөж өсөхөөс гадна жил болгон бас нөгөө ногдол ашиг аваад идэг байхгүй ашиг өсөхөөс гадна ашиг аваад ашиг аваад гэсэн жил болгон ашиг аваад авах боломжтой тэрүүгээрээ ер нь одоо илүү давуу талтай гэж би бол хэлнэ. Тэгжээс ихтэй бас нөгөө талаараа олон одоо хувьцаат компани бас мундаг бас улсын бас юм бас томоохон корпорацийн төвшөндтэй одоо компаниуд бас хөгжөөд явах боломжтой гэж харж байгаа. Нэг бол одоо төрийн өмч, нэг бол одоо 100% одоо нэг эзэнтэй ч гэдэм үү те нэг хийх ка байдаг бол илүү эн чинь олон нийтийн байж иж одоо олон улсын чиглэл рүү аа явах юм болоо гэсэн бодолтой байдаг. Тэгээд Сүү компанийн хувьд бол одоо бүр амар нөгөө нэгдүгээр хүнсний салбар бол ер нь байнга л одоо ер нь тогтвортой явж идэг. Тэгээд одоо та нар ч гэсэн за сүү хувьцаат компани одоо хувьцааг өөртөө ч юм уу хүүхдүүдтэй хөрөнгө оруулахыг гээд энэ компани ер нь яг явж гин үү, сайн явж байгаа юу? Одоо энэ үйл ажиллагаа нь доктортой байгаа юу? Би ч ногд ашиг авах үлөө. Миний одоо ашиг өсөж гин үү гэдгийг яаж мэдэх вэ гэхэлээс зүгээр өдрө болгон дэлгүүрлөө ороод лангуун дээр бүтээгдэхүүн нь байж гин тий а шин шин бүтээгдэхүүн гарах юм бол өшөө сайн явж байгаагийн илрэл байна бүтээгдэхүүн дээр нь одоо э, бүтээгдэхүүн нь өөрөө явж ийн байна гэдэг чинь тэр компани доктортой үйл ажиллагаа явуулж гин гэсэн. Тэгэхээр илүү одоо энэ салбарын хувьд бол амар юм болов гэж би а одоо хэлмээр байгаа нь тий. Би бас энэ дээр ингэж боддгоо шүү дээ. За хувьцаа гэдэг бол өөрөө за бидний үед бол энэ 80-аад оны тий бидний үед бол их шин юм байсан тий. А за мэдээж манай аав ээжийн хувьд бол энэ бол ойлголт бол бүр баг байсан. Социализм үед бол бүр байхгүй. А одоо манай Z generation за тэгээ манай хүүхдээ альфа энэ үед бол хувьцаа өөрсдийнх нь амьдралд бол бүр бараг их байр суурь эзлэн эдгэр чинь магадгүй хөрөнгөний бирж дээр хувьцаан дээр бүр тоглолт хийдэг улсууд бол болж хувирах байхгүй юу. Тэгэхээр манай Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч нь хувьцааны хувьцаат компаниуд одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд компанийнхаа зүгээс энийг хувьцаа гэж юу вэ? Тэгээ хувьцаагаар бидний ирээдүйд ямар наавдл ашиг олох юм? Энэ тал дээр бүр компаниасаа төлөөж ингэ сургууль сургуулиудаар явж энийг нэг хичээл мэдээ сурчилгаа оруулмаар юм шиг надад санагдаж байна тийм. Айгуу гоё санаа. Тэг хүүхдүүд нэг тэгдэгш нөгөө гэртээ ирэнгүүтээ эмээ өвөө ээж аав ингэдэг юм байна гэд одоо нөгөө нэг хүүхдүүдээсээ суралцдаг болсон. Хүүхдүүдээсээ суралцах үе ирж байгаа байхгүй 21 дэх үе тийм. Маш шинэлэг бас их өвөрмөц болчих тийм. Нийгэм нь өөр байна л да. Бид нар ч юм бол тэр болгон хөгжлийн ер нь дүнгиж хөгжил эхлэх үед ингээ нөө одоо миний үеиг бол би туршлын туулааны үе гэдэг байгаа шүү. Тэгээ бүх юм нөгөө жоохон шинчлэгдээд ч байгаа юм шиг яг тэр үед байсан. Айгүй нөө дутуугийн тэр одоо бас э, мэдрэмжтэй өссөн гэх юм уу те. А одоо оны залуучууд бол хүүхдүүд бол бүр э, маш нээлттэй, маш олон сонголттой те. Юу дуртай олон улсад болж байгаа бүх мэдээ мэдээллийг хүртэл одоо яг өнөөдөр аа тий одоо Монголоос авах боломжтой энэ цаг үед явж байгаа учраас тэдний толгой хөгжил ер нь одоо илүү задарсан бас байгаа даа гэж бодож байна. Тэгээд одоо нөгөө хувьцааг одоо хүүхдтэй худалдаж авснаар мэдээж бид нэ хүүхдүүдтэй хэлэн тэ одоо Э, одоо ээж аав хувьцаа авлаа гэх. Тэгэхээр хүүхд хувьцаа авлаа гэхээр өөрөө яг юу юм бэ гэдгийг бас асуудаг. А тэгэхээр бид нар хүүхдүүдтэй өөрсдөө за энэ хувьцаа ямар ач холбогдолтой энэ хувьцаа одоо тийм ингээд хоримтл үсгээр чи ингээд одоо насанд хүрэхэд чинь одоо ийм компани дээр одоо хөрөнгө оруулагч одоо болноо. Эсвэл одоо үйлдвэрийн одоо чи эзэн төдий тийм одоо ингээд бас байхын шүү гэдэг мэдээллийг өгөх тусам тэгээд жил болгон одоо чиний орж ирж байгаа ингээд ноогдл ашиг миний хүүд ингээ ашиг ирсэн байна. Чи энэ мөнгөө өөрөө зарцуулах уу эсвэл дахиад одоо хувьцаа авч шөө одоо тоогоо нэмэх үү гэл энэ мэдээлэл чинь өөрөө нөгөө хүүхд ч гэсэн одоо яг санхүүгийн боловсрал тий одоо дээрэс нь энэ компанийн өөрөө хөрөнгө оруулагч байх тэр мэдлэг мэдээлэл чинь бас өөрөө өсөөд хөгжөөд бас явах боломжтой. Тэгээд магадгүй одоо бидний бид нар өөрсдөө боломжгүй байхад манай хүүхдүүдийн үе одоо магадгүй энэ Facebook энэ гэл те одоо энэ Amazon одоо Google гэдэг юм бүгд л энэ компаниуд чинь хувьцаат компани. Тэгээ яг эдгээр шиг бас өөрөө тэр хувьцааг худалдаж аваад хөрөнгө оруулсан бол өөрөө ч гэсэн тэр одоо IPO хийгээд те компани өргөжүүлээд ингээд а явах тийм боломжууд бол мөнгө босгох тэр боломжийн ойлголтыг авах юм болов гэж бас харуулсан. Би бол хүмүүст хэлдэг л та одоо их дүнгээр баг дүнгээр авах нь өөрөө чухал биш ээ. Сонирхоод үз. Багаар чамаагүй аав. Тэгээд өөрийнхөө ер нь бол хамгийн энгийн дүр нь бас ойлгодог компани аав гэдэг. Тэгэхээр чи бид нар чинь энэ компаниг хайцсангүй бүгд ойлгоод байна л та. Одоо бүтээгдэхүүнийг мэдчихээн, тууштай байдал, найдвартай байдлыг мэдчихээн. А өшөө жоохон санхүүдлаас нь их ногдол шиг байгуулдаг юм сайн компани. Тэгэхээр ер нь анх удаа хувьцаа авч байгаа юм тийм нэгэн сайн жишээ болохоор хөрөнгөний зах зээлийн ихний алхам төшиг болохоор гэж бодож байгаа. Тэгээд бид нэр сурчлагаа эдгээр хийхдээ бол заавал нэг юм хүүхдтэй аа анхныхоо хувьцаа авч хүн зориулсан гэж бичээгүй. Гэхдээ эргээ бид нэр хандаад асууж байгаа сонирхчгүй хүмүүс нь яг л ингээд 40-оос доош насныхан ер нь бүр нарийн 35-аас доош насныхан хөө 35-аас доош насныхан манай нийт сонирхчгүй хүмүүсийн 80% эзэлж байгаа. За тэгээд яг миний бидний үеийн залуучууд хүмүүстэй хамгийн их хамт ирсэн. Яг л тийм л үр зурнаас гэж. Тэгээд бас манай үеийнхэн хамгийн 35-аас доош насныхан бас айгүй юм шинэлэг юм. Тэг ялангуяа хүүхдтэй айгүй анхаард юм гэж би бас ойлгосон. Тэгэл одоо ингэ. Тэг би бас найз бүтээс хэлтгэлтэй. Дандаа ингэ баг дүнгээр ингээ компани хөрөнгө оруулдаг биш. Өөрөө ингэ цаг нэрээд мөнгө өсөх хэрэг бол яах вэ? Бас бой санаа байгаа. Бизнес эхлэх. Одоо юм болгоны бас зээлэр санхүүжүүлэх санхүүжүүлэх хэцүү шүү. Тэгээд тэр мөнгө бас хэрэг болох үед юм авахгүй ийм боломж өгдөг юм. Тэгэхээр ингээд анхны алхмыг хийгээд ингээд эхлүүлсэн байхад магадгүй хэсэг хугацааны дараа санхүүгийн боловсрол гэдэг талаасаач үйлдэж орж ирсэн хэвэл бүгд өндөр байх болов гэж байна. За мэдээж энэ гадны хувьцаат компаниудаас хувьцаа авах а өөрсдийнх нь дотоодын компаниудаас хувьцаа авах нь тэр тухайн хүүхдэд ч мөхөний өөр хин сонголт. А гэхдээ хүүхдэд тэр эх оронч үзэл гэдгийг өөрсдийнхөө дотоодын компани хувьцааг худалдаж авчаа гэдэг талаас нь эх оронч үзлийг суулгах юм болоод энэ талаас нь тайлбарлаж өгөх юм болоод эн чинь өөрөө бас айгүй том юм цаана яваад байгаа байхгүй тийм бид нар аль компани хөрөнгө оруулж хувьцааг нь авч дэмжих үү чинь энийг авснаар хажууд нь байгаа зоо одоо нэг айтлын компани хувьцааг авах энэ хүүхдэд эх оронч үзэл алин дээр нь явж ийн гэдэг чинь бас ингээд айгүй том ойлголтыг өгөөд байгаа болов гэж би хувьдаа хараад байгаа. Би тэр нөгөө нэг Шведэд байх хугацаанд анх нөгөө очихдоо л ингээл нөх оронч гэхэлэр цээжээ дэлдэл нөгөө дээлээ өмсөөл эсвэл одоо ингээл яг нэг юм жижиг юм хар төсөөлцөн. Ягаад чи тэгэл тийм юм нийгмээс ингээд суудсан байжгаад. Тэгээ яг шведэд очисон чинь их оронч гэдгийг ингээ өөр байдлаар хараад Яг ижилхэн хоёр хүнсний дэлгүүр байгаа. Нэг нь болохоор яг цэвэр шведийн бүтээгдэхүүнүүдийг зардаг. Яг швед юмнууд зардаг ингээд. Яг л адилхан тэр бүх юмнууд байна. Нөгөөх нь болохоор гадны Германы ингээд юмнууд орж ирдэг Lidl гэдэг дэлгүүр байгаа байхгүй. Тэгэхэд яг швед хүмүүс нь <laughs> яг ориг шведүүд нь литл биш ингээд шууд их караа удаан даардаг. Тэр нь их кан литлээс жоохон үнэтэй. Гэхдээ яг л адилхан нөгөө сүү маань байгаа, тэр маань байгаа гэ байгаа ч гэсэн яг швед юмгаа орж сонгож авдаг. Швед үйлдвэрлсэн сэрээ тэрийгээ гэл авдаг. Тэгээ тэрэн дээрээс ингээд хөтөр хальхуу хүн их оранж гэдэг чинь зүгээр л хүний жижиг сонголтоос л байдаг юм байна. Яг үнэ. Яг үнэ. Зүгээр сонголт энэ хийж байгаа сонголт чинь л ингээд энэ бол их оранж үзэл гэдэг. Тэгтэл бид нар ингээд нөгөө гадуур аймаар үзүүлдэг. Ингээд нөгөө их оранжаа ингээд амар жижиг ингээд тоглолтоор үзүүлээд байдаг. Тийм одоо яг Монголд ч гэсэн яг энэ Монголд амьдарж байгаа гадныхны бас яг энэ эх оромж үзэл нь яаж харддаг гэхээр хятад ресторанд орохоор хятадууд нь суучдаг тий. Тэгэл солонгос ресторанд орохоор солонгосчууд суучдаг. Гэхдээ ямар сандаа бүр ингээд одоо нэг хэсэг чинь хятадын сая эдийн засаг одоо хөгжөөд тэгээд дунд орлоготой нөгөө хятадууд чинь бас ингээд э, хөрөнгөчөөд ирлээ шүү дээ. Тэгээд э, хятадын одоо явс яг энэ засгийн газрын хятадын өөрийнх нь одоо энэ үндэсний бодлого бол яг энэ дундаж орлоготой ер нь дундаж орлоготой иргэд чинь эдийн засгийн хувьд хамгийн гол нөгөө төлөх хүч байдаг. Хөгжлийг одоо э, авчирж байгаа тулгуур байдаг. Тэгэхээр энэ дундаж орлоготой иргэдийг нэг шат ахиулаад тэгээд тэднийг бүгднгийн одоо гадаад руу чөлөөтэй одоо тэр аялах тэр боломж нэгдэж байгаа. Тэгж юм гэдэг чинь яаж юм хэрэг хятадууд өөрсдөө бас тийм юу гэдгийг гадааддод аялсан гадны нутны соёлыг бас суралцсан тий бас нэг тийм сэхэтэн бас нөгөө нэг хөгжлийг бий болгож байгаа байхгүй юу. Аа тийм учраас а тэгтээ нөгөө талаараа тэр бол бас айгүй том юу бас улс орны хийж байгаа тэр хөгжил. А хоёрдугаарт болохоор нөгөө улс чинь өөрөө альч газар очсон яг тэр өөрийнхөө үндснийхээ юмыг сонгодог. Хятадууд хятадууд бол Европ ч гэм үү хоол унд нь этгээсээ илүүтэй хятад хоол нь хаа нэг тийгээр бас Монгол ч гэсэн ирсэн би бас нэг ингээл э, нөгөө э, гадныхантай ингээл уулзаа сууж идэл яг гайгүй одоо манай солонгос хоол хаа нэг юм. Тэгээд яг ингээд монгол хоолыг бас хийдэж чаддггүй. Тэр бас нэг тийм үзэл байт юм байлээ. Тэгээд э, монголчууд ч гэсэн бас яг энэ үнсэрхэг бас нэг тийм зөв үзэл үнсэрхэг үзэл гэдэг чинь илүү одоо яг л өөрийнхөө одоо бүтээгдэхүүндээ хөрөнгө оруулалт хий. Монгол одоо энэ одоо үндэснийхээ үйлдвэр болон компаниудынхаа одоо бизнесийг дэмж тий тэгжээж бид нар эргээд энэ тэр одоо нөгөө орондоо хөрөнгө оруулалтаа эргэж авчирч хийх ёстой шүү гэдэг чинь бас их чухал тэгжээж компани ч гэсэн өөрөө хөгжих байхгүй юу тий Тэгэхээр одоо миний хувьд бол би бол ингэж хэлмээр байгаа. Би өөрөө маш их үндэснийхөө үйлдвэрлэлийг дэмжих хүсдэг хүн байхгүй. Тий, энэ үндэсний энэ үндэсний үйлдвэрлэгчтэй бид нар дэмжиж эх орн маань дэлхийд танигдана. А эх орны маань брэнд дэлхийд гарч ирнэ гэж боддог учраас би одоо үнцэрхэг үзэлттэй учраас би суу хувьцаат компани хувьцааг авлаа гэж ярих юм бол хүмүүс эн чинь үнцэрхэг үзэл гэдгийг ингэж гаргаж ирж байгаа нь арай өөр байхгүй. Би үнцэрхэг учраас машин дээр Монгол улсын туг үлэмлээг үйл чи өөр хоёр өөр сонио ойлгож байгаа байхгүй тийм. Хайртай тэр боршуурыг аваад өгөөч. Тэгэхээр би одоо охиндоо хувьцааны зал энэс авъя л гэж бодоод байна л та. Нэг ч хувьцааны үн болохоор одоогийн байдлаар бол 218 218 төгрөгөөр үнэлэгдээд байгаа тийм. Тэгэхээр би юу гэж асуух асуух гээд байна вөхөр та энэ дээр надад нэг өшөө жоохон мэдээлэл өгөөч. Би нэг өнөөдөр хэдэн ширхэг хувьцаа аваад тэр бол заахан миний өөрийн сонголт байх л да тий. Энэ маань өөрөө эргээгээд надад ямар ямар ашиг өгөх вэ? Ямар ямар юунууд өгөх вэ? Энэ болцоо нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. Яг одоо за ер нь бол хүмүүс янз янзаар туршиж үзээл анх удаага авж байгаа хөрөнгө хувьцаа эзэмшилт байна. Тэгээд баг багаар одоо арвижуул заавал нэг дор одоо юу ихийг авах шаардлага байхгүй. Тийм одоо ингээд би нэг 500 мянган төгрөгөөр ч юм уу сая төгрөгөөр авах гал нөгөө мөнгөө цуглуулаад ингээд явхаасаа илүү те өнөөдөр та 100 мянган төгрөгөөр бол байвал 100 мянган төгрөгөөр хувьцаа авчих. Тэгээд баг багаар ерөнхийдөө хувьцаагаа одоо бол яг хөө бид нар яг үнэ хэлэхэд тодорхой хугацаанд дотор энэ хувьцааг одоо сүүн хувьцааг харж байгаа. А энэ хувьцаа бид нар нийтдээ нэг 18.6 тэрбум төгрөгийг босгох зорилготойгоор олон нийтэд гаргаж байгаа. Тэгээд э, тэгэхээр энэ хугацаанд та өөрөө яг нь ер нь бол дараа нь авч болно. Гэхдээ яг одоо энэ хугацаанд авж байгаа э, гол э, бас э, зорилгоч нь түрүүний хэлсэн нөгөө үндэсний одоо одоо ууган үйлдвэр одоо үндэснийхээ үйлдвэрийг дэмжмээр байна тий. А үндэснийхээ компанийг дэмжиж ингээд бас хөрөнгө оруулмаар байна гэдэг чинь эргээд тэр мөнгө нь өөрөө одоо сүүв цаад компанийн үйл ажиллагаа өөрөө бас хөгжиж байгаа гэсэн үг. Тэгээ бид нар энэ босгож байгаа хөрөнгө оруулалтаараа А ялангуяа нөгөө малчтаас бид нар чинь 2500 малчтай малчит фермерүүдтэй хамтарж ажилладаг. Тэгээд тэднээс ирж байгаа сүүг хүлээж авж байгаа одоо хэсгийгээ бид нар хоёр дахин хүчин чадлыг нэмэгдүүлж байгаа буюу эргээд нөгөө малчтынхаа одоо амжиргаа тэгээд орлогыг нь бас нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулж байгаагаараа сонцлог. А дээрэс нь нөгөө сүү боловсруулах хэсгээ бид нар одоо яг орчин үеийн бүрэн автомат болгож байгаа. Тэгснээрээ бид нар одоо нөгөө илүү олон төрлийн солонгорсон за тэгээ бүр орчин үеийн одоо бүр энэ одоо Европод хөгжсөн байгаа тэр тараг сүү сүм бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүнийг бид нар энэ дотоодд бас үйлдвэрлэх тэр боломжийг бас нээж байгаагаараа давуу талтай. А 3 дугаарт нөгөө хэлсэн бид нар үндсийнхаа үйлдвэрийг дэмжиж олон улсын компани болохыг зорж байгаа гэдэгтээ ерөөсөө яг яг бас нэг зорилго адилхан орж байгаа нь юу гэхээр Энэ өөрөө биднийг одоо олон улсын экспортод гарах гол одоо стандартыг авч байгаа. А тэгээд энэ шинжилч нь өөрөө яг авах юм бол бид нар одоо манахаас гарсан бүтээгдэхүүн өөрөө экспортлох тэр одоо эрхийг авч гарах боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгээд Сувцат компани Алсиара бол Монгол сүгээр дэлхийг ундаална гэж байдаг. Бид нар ерөөсөө гадаадын одоо хэрэглэгчдийн ширээн дээр одоо манай Монгол улсын дээрээс нь ууган үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн одоо хэрэглэгдэх болно. Тэрхийн төлөө бид нар зорж ажиллана гэсэн ийм алсын хараатай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт болон одоо таны хүүхэдтэй ч юм уу та өөртөө авж байгаа хувьцаа очин эргээд маш том одоо тэр чулуу хөдлөх а тий тэр маш том энэ компанийн одоо ирээдүг өшөө одоо хөгжүүлэхэд хувь нэмэр болж байгаа гэдгээрээ аа бас ач холбогдолтой. Тав хоёр манай бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэдэг. Тэгээд ч өмнө ч хэрэглэж байсан. Аа бас гацаа гарын бэлэг барьж байгаа шүү. Тэр чи өмнө зочдтой бэлэг өгөөд байсан болохоос өөрөөсөө юм бэлэг авч байгаа юм шүү дээ. За за за тэгвэл хоолндоо орох тийм. Тэр тийш хийгээд. За. Боршуурыг авчих уу? Тийм тийм. Энийг би бас теснээ судлаад өхөндөө бас харнаа. Хин төрөө хэлсэн шүү дээ. Хүүхдүүдийн хэрэгтэй гэдэг. Яагаад би энийг сонгоод байна вэ гэхээр битэр яг үннийг хэлэхэд өөртөө яг юм хэрэглэгч нар байхгүй. Байнгын хэрэглэгч нар өглөөдөө кофе гоохтаа тэгэл яг л энэ сүг хийгээл уудаг учраас бүтээгдэхүүнийх нь өөрийнх нь чанарыг аягуулсан мэдж байгаа учраас энэ дэр бол ингээд хувьцаа ахуд бол надад бол нэг тийм одоо энэ дэр эргэлзээдэх шаардлага байхгүй. Тэгээ дээрэс нь миний нөгөө нэг бүр нэг суйранд нэг үндснийхээ ямиг дэмжиж гэдэг нэг тийм явдаг учраас За энэ дээр бол хагцаа авнаа гэдгийг бол баярлалаа. Охиндоо охиныхоо нэр дээр авъя. Тий. Э, өвлүүлж ингээ цаашаага ингээ яваад ээж болдог шүү дээ тий. Тийм болно болно. Тийм байна. Өвлүүлэх э, тэр тэр талын одоо юм бол хамаагүй хөгжцсэн. Тийм. Манай Монголын хөрсөн дээр бол энэ бүх болцоо, хууль, эргэцэн юм бол бүгд бол бүрдсэн байгаа шүү дээ. Бүрдсэн байгаа. Тэгээд э, охиныг чинь одоо насанд хүрээд одоо тэр өөрийнхөө хөрөнгөө өшөө цаашаага өшөө дахиж нэмэгдүүлэх үү яах вэ гэдэг сонголтын үед бол одоо манай энэ хөрөнгөний зах зээл бол өөрөө бүр улам сайн хөгжсөн байх болов гэсэн тий ер нь бол ихтгэлтэй байгаа. За тэгээд надтай адилхан залуу ээж аав нар ах юм бол энэ тал дээр жоохон мэдээлэл судлаад үзээрэй. Зүгээр заавал одоо цүгийн хувьцаа аав гээг санд бодоод байгаа юм биш. Зүгээр л энэ хувьцаа ирээдүйд одоо он цаг хугацаа өнгөрөх тусам бидний амьдрал өшөө хүчтэй нөлөөлж өшөө хүчтэй орж ирнэ өнөөдөр бид нар их хувьцааны татар тийм амар сүрхий мэдхгүй ч гэсэн айл хэдийн хувьцаат компаниудыг бүтээгдэхүүнийдэг айл хэдийн хэрэглээндээ бүр оруулаад ирцэн байгаа учраас эдрийг аюу сайн судлаараа л гэдэг хэлмээр байна. Ер нь гэдэг а эрт авах тусмаа ашигтай. Тэгээ одоо ялангуяа нөгөө яг хүмүүс тэгдэг шүү дээ. За ковид 19 болсон. Одоо тэгээд үйл ажиллагаа нь яаж байгаа юм бол ч гэдэм үү гэж бас ингээд нөгөө бас нэг тодорхой хэмжээний санхүүгийн боловсролтой мэдлэгтэй хүмүүс чинь бас ингээд асуултууд бас ирдэг л дээ. Гэхдээ олон одоо яг бизнесүүд чинь бас сая э, нэлийн хямрлаа шүү дээ. Тэгээд ажилтаа цомогтоход яг энэ үед бол э, сүүс хүн бүтээгдэхүүн бол э, ерөөсөө илүү эргэлттэй байдаг юм байна. Яг тэгэхээр хүн илүү нөгөө хүүхдүүдтэй болон өөртөө хаагаа дэмжээ шимт хижилтэй одоо тэг хүнсээр одоо өөрийгөө бас эрүүл байлгая гэж яг боддгийм байна. Тэгээд яг энэ үед бол манай борлуулалт бол одоо яг сүүлийн одоо энэ эхний улирал бол бүр одоо бид нар чинь бүр сүүлдээ сандарсан л да. Ягаад тэгэхээр нөгөө төлөвлөгөөгөөрөө ажиллаж исэн чинь эрэлт нэмэгдээд ирсэндээ тэнгуүл бид нөгөө гадна дотноос нөгөө бас түүхий зарим нэг одоо сав баглаа бодол материалуудаа авдаг. Тэгэл хэвээр нөгөө цаг хугацаа бүх юм дээр бас нэлээд эрэлтээ одоо бас гүйцэж ажиллах гэж бас нэлээд сандралцсан. Аа тэгээд өнөөдрийг хүртэл бид нар одоо манай хагасчлын тайлан гарсан байгаа а бас зарим нэгэн одоо салбартай харьцуулах юм бол манай бүтээгдэхүүн бол бид нэр эрэг ашигтай гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ компани бол ер нь альва нэг одоо юм хүнд цаг үед бол сүс хүн бүтээгдэхүүн хүмүүс хэрэгсээр байх юм байна гэдэг нь бас давуу талтай. Ер нь ч бүр цаашдаа нэмэгдэх багт хэрэглээний үед тэгээд ер нь нэг юм статистик судалгаа байдгийн яг Монгол улсын сүс хүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ өөрөө одоо 3-ны 1-т нь л одоо яг хэрэгэлдэг. Тэгээд ялангуяа одоо хүүхдүүдэд яг энэ өглөө босоод одоо нэг бүтэн аяг сүү уух тэр хэрэглээ ерөөсөө заншаагүй. Заншаагүй байгаа. Аа тэгээд бас энэ сүү сүм бүтээгдэхүүний өөрөө ач тус энэ хэрэглээний талаар боловсрал бас эцэгчүүд бас хомс байна. Аа тэгэхээр ерөөсөө энэ сүүгээ өөрөө бас хүүхдүүдтэй хэрэгэл заншил заншуулах хэрэгтэй. Одоо ялангуяа энэ шүдний өвчлөл бол бүр маш хүндэрсэн байна. Тийм одоо 5 юу 5 настай хүүхдийн шүдний өвчлөл хэдл бараг 50% та хүрсэн байна гэд би нэг эмчтэй ярьж исэн чинь ер нь маш хүнд болсон. За тэгээд бараг 60 хүрлээхэд бараг бүгд томчууд чинь бараг шүдгүү шүдэн ингээд унаад ер нь тогтоо байлаад тэгээд ирж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол ерөөсөө яс шүд шүтгийг бэхжүүлж байгаа гол одоо дээрэс нь хүүхдийн өөрийнх нь энэ гөрүүлц хөдөлгөөнийг сайжруулж юм. Тэгэд маш олон юм эрүүл давуу талтай тэгээд хүүхдтэд им авч өгөхөхийн оронд ядаж энэ хүнсээрээ хүүхдээ эрүүлжүүлээч аа тий дархлаагийн дэмжээч гэж бас уриалах хэвээр тэгээд манай компани бас нөгөө ер нь ирэх энэ 5 жилийн хугацаанд бас энэ хөрөнгө оруулалтыг хийгээд бид нар бас хариуцлага үрж байгаагийн хувьд бас дээрэс нь энэ сүүсүн бүтээгдэхүүний хэрэглээ энэ боловсролыг бас бид нар сурталчлах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд энэ ажлаа бид нар эх 5 жилүүддээ бас нэгэн идэвхтэй өрнүүлэе гэсэн бодолтой байгаа. За одоо нэгэн тал танаа компани хувьцаа эзэмшигчдийн нэг их хэсэг болчихж байгаа юм чинь танаа нөгөө цаашдын хүмүүст одоо энийг сурчлах чинь тийм үү хүүхдүүдэд ойлгуулах тэр тал дээр бас оролцоотой байж болно шүү дээ. Үгүй яа. Бид баяртай үзэн. Ингмэр ээ манахаа гэж ингэж яриад тий. Харин нэг ийм анзаар. Тэр нөгөө нэг бас э, ингээд нөгөө за дахиад нөгөө ялгаагүй харьцуулахаас өөр аргагүй хүмүүс энэ нэг хоёр юм шивэдэ байнга яриад гэж боддог Үгүй тий. Харьцуулахаас өөр аргагүй байгаад байхгүй. Үнэхээр жишээлбэл ингээд өглөө ингээд сэрэнгүүд одоо тэр шведэд байгаа хүмүүсийн сүү нэрл амар хүндэр их байдаг. Бүх л ерөөсө өглөө алган сүү нэг бол сүүн дээр авьяасаа хийж идэнэ. Эсвэл сүүгээс сканаар уун гэл сүүг байнгын ууж идэж хэрэглэж байдаг. Кофендээ одоо тэмдэ юмдэ гэл гэл нууд та. А тэгэнгүүтлээ хэрэглээ нөө нэг сэрн байна, одоо тараг нь байна. Одоо нэг ийм э, ямар тараг вэ сэрнэ тэр дүнгиж тарсан нөгөө илгэн тараг ч юм уу да тэрийг ингээм ийм савлгаанд савлцсан илгэн юм шиг ийм сонин тараг тэгээ тэр нь бактериатай гэдэг ийм өтгийн ийм таргаа ингээд бүгд ингээд аа бактери гинэ бифидо бактериатай гэж ирдэг юм Монгол тий тэрүүнийгээ хийгээд тэргээ дангаар өөр юутай ч болохгүй сахар махар юу ч болохгүй яг тэргээ ингэж одоо бараг л э, монголоор эм ууж байгаа юм шиг амар ингээл энэ бол амар жоох заавал ингэж уух хэрэгтэй гэж уугааддаг аах дээр тэр амар гайхаад тэгээд нөө тийм сүүний хэрэглээнд байж ажгаад эх орондоо ирээд сүүхэ хэрэглэх гингүүд а сүүний хэрэглээ ингээ хүмүүс эргэн тойрны хүмүүс амар хэрэглээ багтай. Тэнгүүд ингээд нэг мэдсэн жил уусаа сүүний хэрэглээ нэг мэдсэн жил багцсан. Тэнгүүд нөө яг юугаараа болохоор одоо хүний өдөр тутмын нөө нэг сүүг хэрэглэх хэрэглээ чи 300 хэдэн Европ бол ер нь 300 грамм тийм. Ер нь бол одоо ингээ хүүхдүүдтэй нэг аяга сүү, нэг одоо аяга таргийг одоо ядаж орой унтахын өмнө нэг аяга таргийг нь өчөө өглөө босоход нэг аяга сүүгийн ч гэсэн хэрэглүүлээд яваад баг. Тэгээд занших хэрэгтэй юм билэ. Тэгээд мэдээж хүүхдээ бас дахиад нэг яг тэрийг дадал болгохын тулд өөртөө ч гэсэн ер нь бас хэрэглэдэг. Би бас яг өөрийгөө боддгийн сүүвцад компанид орохоо өмнө бас ер нь миний сүүний хэрэглээ байхгүй шахав. Кофенд л жоохон сүү хийдэг байсан. Тэгтэл яг кофенд орж байгаа сүү бол яг ер нь шимт хижээл байхгүй гэж хэлж болно. А тэгээд а сүг одоо энэ сүү хувьцаат компанид орсныхаа дараа ерөөс манай гэрийн сүү сүү бүтээгдэхүүн хэрэглээ өссөн юм ирсэн. Тэгээд ер нь сүү таргийг ингээд арвин ер нь гэртээ байнгын тогтмол аваад хахаар хөргөчөндөө байлгаад хахаар хүүхд өөрөө уудаг болчихдаг юм байна. Тий. Одоо манай 2 настай охин бол ерөөсөө одоо манай амтлаг гэдэг яг ийм одоо пэйж савлгаатай таргийг бол өдөрт ингээд ганцаархан 2 настай хүүхд чинь ингээд 290 г та таргийг ингээд бүгдийг нь угаад тусгаж байна айгүй сайн. Тэгээд одоо нэг сүүлийн үед нөгөө Европод ярддаг штэ нөгөө лактоз э, ер нь лактоз фри гэдэг. Лактоз фри гэдэг. Ер нь ингээд нөгөө яг энэ үнэний сүүгийн тэр одоо бүх бактери шимт тижээлэгтэй нь ууч чадхаа болцсон. Тэгээд а манаачин бол нөгөө бэлчээрийн илүү органик штэ тий. Тэгээ багаас нь хүүхдээ бас яг энэ сүүс өмтөгтгүүнээр хэрэгж дадуулж иж өөрөө бас нэг гөрөлцөх хөдөлгөөн тэр энэ сүүг бас нөгөө аваад боловсруулах тэр өөрөө боловсруулалтынхан тэр э, механизм нь өөрөө сайжраад явдгийн байна. Аа тийм учраас хэрвээ сүүн хэрэглээ багасаад ирэх юм бол гинт одоо юу гэдгийг томорсон хойноос сүү ирэхэд бас нөгөө тэр болгон бие нь бас дадаж хүлээж авч чадахгүй хүлээж авч чадахгүй бас байгаад байгаа. Ер нь бол одоо бас сүүлийн үеийн бас хүүхдүүдэд бас ажиглагдчихж байгаа. Би ч өөрөө багтайг сүүний хэрэглээ өндөртөө өссөн хүүхд тахгүй. Очир нөгөө нөө имэдээр өссөн учраас манай имэ чинь малтай байсан. А тэгэл бидний чинь орой болгон тараг уулгаж унтуулдаг. Оройдоо таргаа уцгаа гэж. Тэгээ өсөх юм бол таргаа идгээд. Би ч бас тийм байсан. Аягаа долоон. Тий, аягаа долоон. Гэхдээ эн чи одоо тэгээд энэний үр дүн юу гарч ийнэ гэхээр одоо ер нь миний шүд нэг ч хорхоо идэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь л ерөөсөө эмээгийн тэр бидрийг цагаан хэрэглэн нөгөө цагаан идэн дунд өсгсөн. Цагаан идэг ингээд бүр багаас нь ингээд ер нь идүүлж ирсний л үр дүн байгаа. Тэгэхээр би айл болох хүүхдэд одоо энэ сүү сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг илүү их нэмэгдүүлэхийг аяг хүсдэг. Энэ их чухал юм байна гэдэг. Тэгээд дээрээс нь бид нар нөгөө нэг дэ одоо хойчнаасаа ингээл уламжлагдаад ирсэн энэ нөгөө нэг одоо заншлалтсан өргөжлүүлэл э, авч явах хэрэгтэй юм бэ нэлээ. Хамгийн наазах нь тэр нөгөө аяг долох, таргаж аяг долоод өгсөн шүү дээ. Бид нар одоо тэрийг ингээ хэрэгжүүлэхэ болцсон баг би юмсээ хичээж хичээд ингээ хэрэглэхэ болцсон. Тэсэн чинь одоо энэ нөгөө Японоос ингээд орж ирээд тэр нөгөө нүүрний йоганууд тарагдал аж байгаа шиг дасгал хилэгдэг. <laughs> Би бүр тэрийг харж байт хүмүүс мөнгө төлөөд тэгээ тэр нүүрний йогонд ингээ яваад нүүрнийхээ тэр хөдөлгөөнүүд нь яг тарагдал аж байгаа юм шиг ингээ үйлдэлүүдийг хийлгэж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэрийг харчаад хөөх ингээл бүр дээрээс ингээл манай монголчууд яа ингээ зундаа ингээл дасүү цагаа идэг хийддэг хэрэгэлдэг. Таргаа хүртэл доолоо аяга доолоо доолоо гэж загнаал идэгтэй. Бүх юмуд нь дандаа ингээд юугаа ботцсон тийм утга учиртай тийм байсан юм байна. Яг ч л нөгөө хоолооны энэ э, булчинг одоо ажилуулах хэрэгтэй тийм ч нөгөө хоолоо өвдөх өвдөхгүй байх гэл ерөөсөө яг эдгэр чинь бол санаа дандаа ингээд очирна очиртай байх учраас би ч гэсэн бас хүүхдүүдэд тэгээд аль болох л таргийн аяганд нь хийж өгөөд тэгээд харгаа долоо гэж яг хилдгийг нэгтэй тэгэл <laughs> <laughs> амаргүй л тээ <laughs> Тэг эмхтэйчүүд бол тараг сайн долоогоорой. <laughs> Нүүр нь нүүр нь гоёлт юм байлээ шүү. Тэгээд хувьцаа эзэмшихээр айгүй мундаг баян те компани эзэн гэж ойлгодог гэдэг. Бас яг бас солонгос кино бас манад гарч байгаагаараа бас тийм байдаг. Тэгээд саний нар уучрал зэрэглэлтэй шнэ заавал мөнгөтэй баян хүн хувьцаа эзэмших алахгүй аа мөнгөтэй болохын тулд хувьцаа эзэмшигч болов их зүгээр байдаг тийм. Тэр их чухал санагдсан нэр хүмүүсийн ойлголт нь мөнгөтэй байж байгаа тийм. Тэр золонгос кинонд чинь тийм ойлголт байчихж байгаа байхгүй тийм. Хөвгтэй шүү дээ хувцас эзэмшиж өгөх гэдэг тийм. Тэгэхээр бас бид нар өөрсдөө бас хувцас эзэмшигч байж болох юм байна. Яг нь ер нь бол ингээд одоо бас зах зээл айгүй ер нь өрсөлдөөнтэй чөлөөтэй болж хэлж байгаа. 10 жилийн дараа гэхэд хувцас компаниуд одоо хөрөнгөний зах зээл энэ олон итгэж ер нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хөрөнгөний зах зээлийн зах зээл өөрөө салбар аюул сайн хөгжиж байна. Тэгээс маш олон шин шин компаниуд одоо яг хувьцал компани болж гарч ирж байна. Тэгэл бонд гэл ингээл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь ялангуяа залуучууд яг 35-аас доош гэсэн залуучуудын яг энэ зах зээлийн салбар талаар боловсруулсан юм байна. Сайн. Хоёр минут хол хурдтай машинтайгаа явчих. Тийм. Хаана гэдэг нь минь бид Тийм. Юуны туул гард гэдэг байна. Ревер бич руу явж байгаа туул гард ингээд байж байгаа. Тийм. Тийм. Тийм. Тийм. Тийм. За одоо энэ нэвтрүүлгийг үзээд магадгүй надтай адилхан бодол нь өөрчлөгдөв. За хувьцаа авъя ч гэдэг юм уу. Хүүхдээ хувьцаа авъя гэж одоо ботсон хүн энэ компани хувьцааг авал илүү надад ашигтай ч гэдэг юм уу. Энэ компани илүү одоо ирээдүйд одоо бат байна гэдгийг ер нь яг яаж мэдэх вэ? Яаж сонголтоо хийх вэ? Энэ дээр та нэг бяцхан зөвлөгөө өгөөч. Яг хоо сүү хувьцаат компанийн хувьд бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд ханши өсөлт 200 гаруй хувьтай байсан. За 15 онд бид нар 200 одоо за 80 орчим хувьцаа эзэмшигч байсан бол өнөөдөр 20 оны 6 сарын байдлаар харахад бүр 2900 орчим хувьцаа эзэмшиж болчихсон. Тийм. Тэгээд ер нь эн чинь 10 дахин өсөж байгаа. Тэгээд ингээд хувьцаа эзэмшчихийнхаа ерөнхийн нөгөө төлөвийг харахад тогтвортой хөрөнгө оруулагчтай байгаа. Одоо юу гэдгийг хувьцаагаа оруулаад хурдан зараад авъя гэхээсээ илүү ер нь энэ компани анд би ингээд удаан хугацаанд те урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийгээд явъя гэсэн ийм бодолтой хүмүүс бас байгаад байгаа. Тэгэхээр а одоогөр нэгэн одоо санхүүгийн өндөр боловсролтой хүмүүс яг энэ компани талаар бас орлуултай олгон харьж гэдэг юм уу те мэдээллүүдийг авъя гэх юм бол а одоо Монголын хөрөнгөний биржийн одоо вебсайтн дээр хувьцаат компаниудын тайлан гардаг. Аа. Тий. А дээрэс нь хувьцаат одоо ер нь бол бид нэр хагас жил болгон одоо хувьцаа эзэмшигтэйгээ уулзалт хийдэг. Тэгэхээр та өнөөдөр хувьцаа авчаад компанийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг удирдлагаас нь шууд одоо тий авах боломж нь бас энэ хувьцаад хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар бас олгогддог. Тэгээ хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар одоо тоор хувьцаа эзэмшигч болчихсон хагас жилийнхэн тайлангийн хурал дээр ирээд ер нь үйл ажиллагааг нь хараад юу болж байгаа, яаж байгаа, нэрээс нь та нар бас ингээд өөртөө саналаа хувьцаа эзэмшигч өөртөө саналаа өгөх хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ бас айгуу давуу талтай одоо зөндөл олон хүмүүс чинь эндний бизнес нь ингэчүүл одоо уул нэг зүгээр эдийн бүтээгдэхүүн ийм байсан бол гоё гэл хүн болгон санал байдаг тийм. Тэгэх юм бол та хэд өөрсдөө хувьцаа эзэмшигчийн хурал дээр ирээд гоё саналаа хэлэх боломжтой. Тэгээд э, бид э, саналыг чинь хүлээж аваад цаашаага одоо ер нь гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг бол хувьцаа эзэмшигчийн өмнө одоо хариуцлагатай байх хэвээр компанийн одоо э, оруулсан хөрөнгө оруулалтыг чинь ашиг нэмэгдүүлэх одоо үүрэгтэй бид сууж байгаа. Хариуцлагатай сууж байгаа учраас та нарын та нарын одоо хувьцаа эзэмшигчийн саналыг бид нэр аваад цаашаа хэрэгжүүлэх нь одоо бас бидний үүрэг байгаа. Тийм. Нэг талаараа бид нар бол хувьцаа эзэмшигч нөгөө талаараа бас хэрэглэгч болчиход байгаа. Тэр компанийхаа тий. Тэгэхээр би бас нэг ийм санал тавих гээд байна л да. Хэрвээ болцоотой байдаг бол а тэнд очиж магадгүй энэ сүү компани тэр фермер дээр би очих нэг үзмээр байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд ямар одоо процесс явагдгийг энэ биднэр дээр ингэж эртлээ ямар ямар дамжлагуудыг дамждаг тэр их сонирхолтой байна л да. Нөгөө юуг ингээд нөгөө танаа нөгөө битэр тантай уулзахаас өмнө нөгөө танаа видеонуудыг ингээд үзээ судалгаа хийж байхад айгүй том одоо яг фермерүүдийг ингээд тий фермерүүд байсан. Тэн дээр очиж үзмээр санагц. Манайх нилээн одоо олон а эрчимцэн мал аж ахуй болон юм хагас эрчимцэн гэдэг фермүүдтэй ажилладаг. Аа тэгээд ерөөсөө манай одоо фермүүд дээр очиж үзээд яг яаж процесс нь явдгийг тэр одоо энэ бүтээгдэхүүн өөрөө миний Монголын сүү жишээлбэл одоо гарахтаа ямар дамжлагаар яваад ирээд явцсан гэдэг нөгөө түр маягийн тий одоо нэг талаараа түр хийж бүрэн боломжтой. Ер нь бол бид нар бас хүсэлтээ өгсөн хувьцаа эзэмшигчдэд бас багцлж байгаад бас төр хийдэг. За манай үйлдвэрүүд дээр бол бид нар ер нь бол яг нөгөө нээлттэй компани бас давуу тал нь хүсэлтээ өгөөд одоо манай дээр ирж үйлдвэрийг ч гэсэн үзэхэд бол бүрэн нээлттэй. Бид нар яг одоо өөрөө чинь төрүүлж хэлсэн хүүхдүүдэд ер нь энэ бүтээгдэхүүн хэрхэн бүтсэн юм бэ гэдэг талын ойлголтыг өгөх дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь илүү одоо өөрт нь ач тустай гэдэг ойлголтыг үзүүлэхийн тулд бид нар олон 10 жилийн сургуулиудтай бас хамтарж ажилладаг. Нийгмийн харилцааны өрөөндчдэр ер нь бас тэгтээ сайн дураараа бас энэ хүүхдүүдэд сүүсүн бүтээгдэхүүний боловсролыг ойлгуулъя. Тэгээд манай хүүхдүүд бол яг манай заримгийг л их маш сайн мэддэг тий сүү компанийн одоо мөсөн заримг дээрэс нь одоо энэ гэр бүлийн амори заримг энэ төр тус дуртай байдаг тий яг л нөгөө дээр үеийн бид нар иддэг зүсгээтэй зармаг ба шүү дээ тийм яг тэр зармаг чинь өнөөдрийг хүртэл байгаа тэгэхээр бас тэрүүгээрээ давалдаа тэр хүүхдүүдэд нэгдүгээр үзүүлж болно хинч бисэн тэр дамжлаг тэр өөрөө дамжлагаа бас яг сайн ойлгоод эрэх тусмал энэ компанидаа илүү хайртай болох аа бас санагддаг тэгээд дээрэс нь одоо та хувьцаа эзэмшүүлсэн бол магадгүй ингээд дэлгүүрт ороод тийм аль бүтээгдэхүүнийг авах вэ гэхэд өөрийнхөө одоо хөрөнгө оруулсан компанийхаа бүтээгдэхүүнийг авч дэмжиндээ. Тэгээд манай компани одоо нэг давуу тал нь бид чинь өөрөө одоо ялангуяа шингэн сүнийхаа 73%, сүүсүн бүтээгдэхүүнийхаа 49%-ийг бид нар одоо хэрэглээг бид нар хангаж ажиллаж байгаагаараа бас одоо том хариуцлагатай ажилладаг. А тэгэхээр одоо манай loyal хэрэглэгчд бол маш их байдаг. Тэгээ бид бас ойлгох лоял хэрэгжигчтэй яг л одоо хувьцаа эзэмшигчд эзэмшигчд чиг одоо бас халамжилж ажиллах үүрэг хүлээдэг. Тэгээ бас дээрэс нь малчтынхаа малчтыгээ бол бид нар дэмжиж ажилладаг. Айл болох л одоо өөрсдийнхөө төвшин боломжоор одоо өвс тэжээлээс нь эхлүүлэх те бензин шатхуун тэгэл одоо яаж одоо дэмжиж болох бетон одоо юу гэдгийг ингээл ариун цэвэр хангах тэр зохистой дадлыг нэвтрүүлэх талын ч гэсэн бид нэр сургалтуудыг хийх, мэдлэг мэдээлэлээр хангах гэдээ бас өөрсдийнхөө төвшөнд чадахжуулах бас олон ажлууд хийгддэг. Тэгэхээр та өнөөдөр хувьцаа авж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа бас малчтынхаа амжиргааг дэмжиж бас нийгмийн хариуцлага бас үүрж явж байгаа шүү гэдгээрээ бас энэ давуу талтай. Тийм ингээд үндснийхээ үйлдвэрлэлийн хувьцаат компани дээрээ хувьцаа авч дэмжиж байна гэдэг чинь ингээд одоо маш олон давуу талуудыг ингээ гаргаад ирчихэ. Нэг талаараа малчтаа дэмжиж чинь, тэ? Үснийхөө үйлдвэрлэлээ дэмжиж чинь, тэ? Тэгээ дээрэс нь хажууд ойрхон байна. Үйл ажиллагаатайгаа хэрвээ гадны компаниг үл тийш очино, тэднийг танилцсан гэдэг чинь өөрөө айгүй саад бэрхшээл дунд нь байгаа дээ шүү дээ, тэ? За нэг юм байна да. За хоолч одоо ирэх болж байгаа шиг хоолтой хэдэ. Тэгээд ерөнхийдөө одоо э, хугацаа маань дуусч байна. Тэгээд сүүлийн нэг нэг асуултыг асуугаад тэгээд дуусгая. За одоо би ингээд нэг ширхэг хувьцааг 218 төгрөгөөр худалдаад авлаа. Магадгүй 100 сая төгрөг, 500 сая төгрөг давлаа тий. А эргээгээд би энийхэн ашгийг одоо яг хэдийнээс хүртэх болцоотой вэ? Яг энийг л одоо хүү надтай адилхан хэдэн хувийн ашиг гэдэг. Хэдэн хувь нь <laughs> яг ашиг гэдэг ингээ ашиг хараад хаар жоохон ашиг ашиг гэж асуугаад хаар муухай авах л да. Гэхдээ хамгийн их одоо үзэж байгаа улсуудыг сонирхож байгаа юм энэ юм болов гэж бодоод байгаа байхгүй. Энд дэр та нэг хариулт өгөөч. За би нэг 500 сая төгрөгийг авчлаа. Тий. Аа яг нь ер нь бол ийм байсан. Бид нар нөгөө Европын сэргийн бүсэлтийн банкнаас 12 сая доллартай тэнцэх зээлийг 19 онд бид нар оны эхэнд авсан байдгийн. Тэгээ яг нь ер нь бол авсан гол шалтгаан нь өөрөө эн чинь одоо валютын ханшийн эрсдлийг бууруулах зорилготой төргийн зээл авсан. Аа тэгээд санхүүгийн одоо эрслийг бид нар бууруулж ажилласан гэсэн. Тэгээд яг хуу зээлийн гэрээний ерөнхийдөө нэг хязгаарлалт байсан. Тэр нь болохоор 30 хүртэлх хувьд нь а одоо цэвэр ашигхаа 30 хүртэлх хувьд нь ногл ашиг тавааж болно гэсэн байсан. А тэгээд энэ сүм хувьцааг гаргаснараа ямар давуу тал бий болсон бэ гэхээр бид нар а 50-аас 70 хүртэлх хувьд нь цэвэр ашигхаа 50-аас 70 хүртэлх хувьд нь ногл ашиг тарах боломжтой болсон. Тэгэхээр бидний жил болгонд олж байгаа цэвэр ашигхаа бид нар тэр цэвэр ашгаасаа одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаандаа зарцуулах э, зарцуулахаас илүүтэй бид нар хувьцаа эзэмшигтэй бүр 70 хүртэлх хувьд нь 50-аас 70 хүртэлх хувьд нь одоо нөгөө олгох боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр таны гар дээр очиж байгаа мөнгөн дүнчний өрөө өсөх боломжтой. Бид хэд бол ер нь бол ер нь жил болгондоо өсөөд одоо өсгөөд явна гэж харж байгаа. Ирэх 5 жилийн хугацаанд. А яагаад өсгөөд явах боломжтой вэ гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ер нь бол одоо энд босгож байгаа хөрөнгө оруулалт маань нэгдүгээрт нөгөө өөрөө автомат шулт руу орж ирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө а өртөг маань буурж байгаа. Аа маш олон давуу талууд үүсэж байгаа. Ер нь бол цахилгаан ууснаас хамгаал гадна ер нь үйл ажиллагааны зардал гээд санхүүгийн хувьд бол маш давуу талтай болж эхэлж байгаа. А хоёрдугаарт эх 5 жилд бид нар өшөө том хэмжээний тийм хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй. Ерөөс одоо компанийн хувьд бол дахиад одоо капитал хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй. Ерөөсөө энэ гол хоёр том төслөө хөдөлгөж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд ирэхээр бид нар эх 5 жилийн хугацаанд манай одоо ингээд тодорхой зээлийн хэмжээ өөрөө буурж өгж байгаа. А нөгөө талаараа манай үйл ажиллагааны одоо нөгөө санхүүгийн бас нөхцөл маань сайжраад ирж байгаа. Ингээд ирэхээр бид цэвэр ашгийн чинь хэмжээ өөрөө нэмэгдэнэ. За одоо бид нэр 5 жилийн хугацаанд цэвэр ашгаа бид нар 20-30% одоо нэмэгдүүлнэ гэж харж байна. За борлуулалтаа эх 5 жилийн хугацаанд бид нэг 12-оос 15% а ерөнхийдөө өсгөх юм төлөвтэй бас харж байна. Яг цаг үе мэдээж одоо COVID-19 хэр удаан бас яаж нөхцөлөд үсгийг бас таашгүй. А гэхдээ хэрэглээ бол ерөөсөө тасралтгүй байсаар л байна. А тэгээд бид нар ямар ч хэлсэн нэг 10 гаруй хувьтай борлуулалтаа ер нь 5 жилийн хугацаанд бол өсгсөн байна гэж одоо бас төсөөлж байгаа. Тэгээ тийм учраас та өөрөө хөрөнгө оруулсан бол таны өгөөж жил ирэх тусам өөрөө өсөөд та ашиг аваад явах боломжтой болох юм байна гэж хэлж болно. За ойлголоо. Яг одоо ингээд шинэ стартап бизнес, шинэ бизнест одоо ингээд шинэ бизнес магадгүй IPO гаргах юм бол бас жоохон эрсдэл өндөртэй. Эрсдэл өндөртэй тий одоо бас маш сайн одоо хувьцаа эзэмшигчийн хувьд маш сайн судлах хэрэгтэй болно. Тэгээ салбарын ч гэсэн бас ойлгох хэрэгтэй болох бах. Аа суулцаад компани бол за баярлалаа. Аа 62 жил одоо доктортой тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байна. 161 ардаа хийсэн байна. Аа үндсэндээ бид нэр одоо 3 үеэрээ сүгөө өгж байгаа малчин айл байна. Гурван үеэрээ одоо ажиллаж байгаа ажилчид байна тий. За магадгүй гурван үеэрээ одоо нөгөө бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа хэрэглэж хэрэглэжсэн байна тий. Тэгэхээр энэ компани л өшөө цаашаага доктортой одоо энэ тогтцсон энэ үндсэн одоо гурван тулгуур малчид хэрэглэгч те одоо ингээд хамт олон ажилчид гэсэн одоо тэгээд энэ хувьцаа эзэмшигчд маань байна те ингээд энэ бол дахиад одоо магадгүй дахин гурван үеэрээ одоо үргэлжлээд явах явах ёстой тий үндэсний үйлдвэр ууган үйлдвэр тэгээд үндэсний үйлдвэрээ бас дэмжиж гэсэн маш олон одоо ер нь хувьцаа эзэмшдэг хараад хахад үндэсний үйлдвэрээ дэмжиж гэсэн яг тийм одоо сэтгэл эрмэлзэлтэй хүмүүс аваад байна тий бид нар саяхан бас бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг хүлээж авч уулзсан тэгээд энэ талын мэдээллийг авъя гэдгсэн бүгд л одоо хөөрхөн хувцаагаа онгуудаа нөгөө фейсбુક дээр пост оруулж байгаа үндснийхээ үүдэрийг бид нар дэмжлээгээд айгүй тийм одоо давлгаа явуулаад тий явсан байх тийм тий. За за. За хоолой халуун дээр нийтий тий. За тий. Баярлалаа. Тий бас гадааддах монголчуудад айгүй хэрэгтэй байна тий. Эдэрэ эдэрэ. Эдэрэ. Тэгээд ерөөхдөө хоол идэхээс өмнө ер нь бол дуусчихжээ. Тэгээд хоолой тухтай идэв гэж бодоод. Тэгэхгүй бол одоо ингээд юм цаашаа явах нь шүс цайд гэдэг гэж хэцүү байгаад байгаа. Тэгээд зөвхөн Монголд байгаа монголчуудыгаа тий одоо урайлахаас гадна дэлхийгээр таран амьдарч байгаа монголчууд маань илүү их мэдээлэлтэй байгаа. Энийний талаар илүү их одоо тий судлаад өр хүүхдүүдтэй Монголдо эх орондоо ингэж гоё хөрөнгө оруулалтыг хийгэрээ гэдэг урайлмаар байна. Тэгээд төтрүүлгийнхаа төгсгөл. Тэгээ энэ болцоог гаргаж байгаа их орон нэг талаараа их орондоо өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах болцоо гаргаж байгаа танай компанид маш их баярлалаа. Тэ ард иргэд бидний хувьд. А хоёрдугаар а энэ дээр ингээ бүгдээрээ хамтын оролцоотой байх юм бол нөгөө нэг бас нэг манай Монголын нэг том компани эхлээд ингээ танигдчихвал бид нар төртл айгуугой бахархалтай байхгүй тий. Энийг бас гаргаж агаад баярлалаа гэдгийг хэлмээр. За баярлалаа. Тэгээд хувцас бүгдөө аваарай. Аа. За. Йоо, гадаад байгаа монголчууд нэрээ нэг хэлмээр байгаа зүйл нь бага бага орныхоо тохон тохон орныхоо үйлдвэрлэгч хувьцаат компаниудыг бас судлаад тийм жишээлбэл одоо манай шведэд байгаа монголчуудаа шведэд ямар ямар компани хувьцаатай байдгийг тий тэрнийх нь та магадгүй хэрэглэгч нь байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бүхнээс ингээд судлаад харах юм бол аа ирээдүйд ер нь хэдэн жилийн хугацаанд яаж энэ төрлийн мэдээлэл илүү сайн авчих юм бол эх орныхоо одоо сувь хувьцаат компани хөрөнгө оруулагч буюу Хувьцаа эзэмшигч болоход болоод та одоо сонголтоо шууд үгүй би эх орондоо тэгнэ гэдэг сонголтыг шууд хийх байхаа. Уус гадаад байхлаар илүү нөө Монгол руугаас яагаад идэх чинь. Яаж авах вэ гэдээ асуух бах тий. Тий. Гадаад байгаа нэр монголчууд яаж авч байгаа вэ? Би тэг саяхан э, бас өөрийнхөө нөгөө сүү пэйж гэж байгаа Facebook дээр Тэгээ тэрийг э, сүү пэйжн дээр бүгдөө лайк дараад э, яаж авах талын мэдээллийг авч болно. Бид нар сая гадаадд байгаа монголчууд хувьцаа авах талын зааварчилгаа гаргасан. Аа. Тий. Тэгээд ерөнхийдөө бас шууд онлайнаар бид нар авах боломжтой. Одоо www.natsec цэг имэн гэдээ байгаа. Тэгээд одоо магадгүй танаа одоо яг энэ positive mongolians одоо яг энэ видеогоор хүмүүс бас комментууд асуултууд ирэх бах тийм. Тийм бол бид нар бас тэрэн дээрээ мэдээлэл боломжтой. За тэгээ ийм сайхан хоолоор дайлж байгаа туул рестораныхандаа баярлалаа. Тэгээ амттай сайхан хоолыг халуун дээр нийлээд нэвтрүүлгээд дуусгая. За сайхан гэдэг. Хоол итгэл. Хоол итгэл. За баярлалаа баяртай гэдэг. За. За баярлалаа. За.